Kamusta? Magandang umaga. Ako si Noel Benedict Marquez ng Mental Coach. Gagawin ko ang gawa sa ESP Module 2.3 to 2.4 or kilala as Module 5. Ang gagawin dito ay mag-exercise tayo. Ang nakalagay sa unang panel ko, kumuha ka ng aklat o kahit anong babasahin. Ito yung aklat. Gampitin ito gamit ng kanang kamay. Lahat, tanong, lahat ba ng daliri mo sa kanang kamay ay ginamit mo? Opo, iba ba ang aklat? Ikalawa, Ngunit ang aklat gamit ang kanang kamay, ngunit huwag mong isasama sa pagkuha ang iyong pinliliit. Taas ito ng 5 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, ibaba ang aklan. Bumigat ba? Sagot, hindi. Parang hindi bumigat, parang normal lang. Kung ano yung pagtima ko gamit ko, lahat ang bumigat ko. Nung wala, parang hindi ba bumigat ko. Ikatlo, uli-uli ang aklan gamit ng kanang kamay. Ngunit huwag mo isasama sa pagkuha ang iyong tinliliit at palasinsingan. Eh, palasinsingan. Itaas ito ng 6 na segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibaba ang akla. Tanong, bumigat ba? Para sa akin, opo. Nung wala na yung wheel, pakipakat pala sa sina, parang bumigat na yung wheel. Parang medyo nagkapan na ako. Okay, next. Number 4, ulit-ulit ang aklat gamit lamang ang iyong pinalalaki at pagtuturo. Taas ito ng 7 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ibaba ang aklat. Ang tanong, nangamit ka ba? Ah, uh, hindi naman. Hindi naman meron ako ng awit. Saglit lang. Mundo ay mundo na. So kaya naman. At kuning tanong, ngunit itang ganit lamang ang iyong lalaki. Itaas ito ng walong segundo Pasensya na po, hindi po po <laughs> kaya. Ang nakalagay naman po dito, ayos lang kung hindi. Wala kasi tumulong sa nilalaki mo. Tama. Hirap hirap po ako. Okay po, yung mga pang-prosesong tanong, masagutin po natin yan. Ano ang iyong napansin sa ejercisyong ginawa mo? Alright! Alright! Ito ay ejercisyong parang... Palagay ko ito ay ejercisyong parang target sasanay sa iyong mga daliri. Ikalawa, ano ang aral na nakuha mo sa pag-ehersisyo? Ah, uh, ang sagot ko dyan ay na, nalaman ko na habang pabawas ng pabawas yung mga daliri, mas mahirap bumuhas o kumuha ng isang bagay. Ikatlo, kung isa ka sa daliri kasama si mihing lalaki, hayaan mo ba siyang buhatin mag-isa ang aklat? Bakit? Hindi po, kasi po, parang imposible pong buhatin talaga yung aklat gamit lang po ng hinlalaki o kahit aliman po sa kanila, basta isa lang po, parang imposible po. Ayan, ngayon nasagot na po natin ang isagawa. Salamat po sa panonood. Bye-bye.